qadrli qadrdonlar bugungi videorolikimizda prezident maktabga kirish imtihonining birinchi bosqich ruxsatnomasini shaxsiy kabinetda yuklab olishni tushuntiraman demak saytimiz quyi ko'rinishga ega bu u juda katta ma'lumotlar bilan to'lmagan telefonda ham xuddi shu katta o'zgarish bo'lmaydi endi men shaxsiy kabinetga kiraman yuklab olish uchun ariza holatini tekshirish va tahrirlash ariza identifikator raqami kiritilyapti identifikator o'zingiz E, telefonimizga kelgan raqamni kiritasiz va e, ya'ni работа kapchani kiritasizlar kapcha biroz sekin harakatlanyapti men internet sekinroqligi uchun bo'lsa kerak tekshirishni bosaman va quyidagi ma'lumot chiqib kelyapti mana o'quvchi haqida ma'lumoti ruxsatnomani yuklab olishni bosaman hop ma'lumot chiqdi bu yerda mana pdf holatini yuklab oling deyapti ma'lumotda ekranni kattalashtirib olganimcha sizlar yaxshi ko'rinish uchun shu holat chiqyapti sayt o'zi quyidagicha ko'rinishda mana yuklab olgandan keyin yangi ochib ochib olasizlar o'zinglar mana ag'ni bajarsa bo'lardi ko'rdinglarmi uchta amal bajardim xolos saytga kirdim saytga kirdim identifikator raqamini kiritdim yuklab oldim bo'ldi shu amal juda murakkab joyda yo'q sizlarga ham omad tilayman farzandinglar hammanglarga o'qishlar kirib ketsin iloyim kanalimizga a'zo bo'lganlar bo'lsa kanalimizni like bor video yoqqan bo'lsa like bosib o'zinglar fikrlar yozib qo'yasizlar kommentariyaga yangi mehmon bo'lsalaring a'zo bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar yangi, shu prezident maktabi shunga o'xshash video roliklarimiz chiqsa xabardor bo'lib turasizlar qolib ketmaysizlar omon bo'linglar